or bilmagansiz qizingiz ko'ngliga qaramagansiz meni kambag'al deb qiz bermaganlar balki sizga toshdir balki gul kerak balki sizga o'sha boyliklar kerak so'rang endi sizga qancha pul kerak meni kambag'al deb qiz bermaganlar balki sizga toshdir balki gul kerak balki sizga o'sha boyliklar kerak so'rang endi sizga qancha pul kerak meni kambag'al deb mükemmel